el Necronomicon, el llibre dels morts. Aquest llibre pot fer les meravelles que tu vulguis, pot ressuscitar morts i pot fer encanteris. És un llibre maleït, és un llibre malparit, que fa molts anys que s'està buscant i ningú l'ha trobat fins ara. Uh, uh. no, la meva cara no. he pogut sortir de dins del llibre. No sabeu el que he vist jo. He vist coses que no us podeu imaginar. Monstres de tot tipus. Criatures extraespacials. He vist de tot. Fins i tot gossos que miolaven i gats que guardaven. Quina por! Em feien posar la pell de gallina, però també feia molt fred en aquell laberint, dins del Necronomicon no tenia la càmera i no he pogut fer el capítol del que m'he passat. Ho sento molt, però és que estava cagat de por. Volia fer-li la prova al Ricard, però no he pogut. Fins ara!